Parece que foi ontem que te vi pela primeira vez. Parece que foi ontem que à primeira vista eu te amei. E hoje o homem mais feliz do mundo sou eu. Porque a mulher perfeita Deus me deu. você, minha princesa. Na alegria e na tristeza, eu vou estar ao seu lado para sempre. Te amarei eternamente. Yeah, yeah. Parece que foi ontem que pra você me declarei. Parece que foi hoje.